Bueno, orain dela aste batzuk salaketa jarri genuen eh, Iruñeko organo de aurrean, eh, izan ere eh, ba, konturatu ginen, e, bueno, ba, genekien urteak zera matzatela e, lau enpresa hauek garbiketa bereziak egin gabe, zenbakiak ateratzen jarri ginen eta bueno, konturatu ginen milioi erdi euro utzi dituztela e, lan eta lana egin gabe, ez? Eta hau ba, guretzako oso larria da, izan ere ba, bueno, garbitzaileak urteak dara matzate jardunaldia murriztuarekin, ez? eta eta bueno, ba, gaurko e, konzentrazioan nahi genuen salatu ba, e, Iruñeko udaletxe publikotan, e, ikastetxe publikotan emeten den iruzurra. E, hau, e, organo kontratazioan horren esan bezala salatu genuen, orain e, maitzaren zain gaude, ez, baina bueno, eskatu duguna da e, penalizazioa eta zigorrak e, jasotzea enpresa hauei, Eta, bueno, honekin batera, baita ere konturatuta e, Iruñeko udaletxea e, ez dela ge, e, gai ez denez e, iruzurra kontrolatzeko, ba, eskatzen dugu, e, e, eskatzen duguna da subkontratazioen gaineko kontrol bat emateko, ematea, eta sindikatuei komisio hontan parte hartzea, atea irekitzea, orain dela e, lau urte egiten zen bezala.